Ciao a tutti, piacere, mi chiamo Tommaso, vengo da Firenze e sono un ex studente dell'Ars Tutoria. Attualmente sono un modellista alzature donna elegante da Gucci. Ho scelto l'Ars eh, perché conoscevo la, mm, il prestigio della scuola e, e niente, per me mh, mm, frequentare questo corso è stato molto importante. Venivo da una manovia dove avevo già preso parte eh, di questo mondo lavorativo, però grazie al corso e grazie ai professori che ci hanno seguito costantemente dal primo momento sono riuscito a formarmi in maniera professionale. Abbiamo iniziato dalle basi come, come in tutte le cose, dalla fasciatura di una forma al disegno, alla realizzazione di provette, cartamodelli, tomaie, fodere, a conoscenza delle delle varie lavorazioni, pellami, strutture. è stato un corso molto, molto professionale, corso, corso lungo, articolato, impegnativo, un corso divertente e quindi colgo l'occasione per ringraziare eh, tutti i professori e docenti che ci hanno accompagnato, colgo l'occasione per ringraziare anche le ragazze delle, delle risorse umane che ci hanno accompagnato anche dopo la scuola nella ricerca di un lavoro e, e niente, quindi un saluto a tutti, un grande in bocca al lupo a tutti gli studenti che entreranno a far parte della famiglia Arts e buon lavoro e buona passione a tutti.